हेलो फ्रेंड्स क्या हाल हैं आप सभी के फर्स्ट क्लास एकदम और अभी जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा कि हमने जो डिमांड वाला पर्टिकुलर चैप्टर था हमारा वो हमने वाइंड अप करा है और डिमांड चैप्टर को ख़त्म करने के बाद जो अगला चैप्टर है जो अगला नंबर आ रहा है चैप्टर का वो है क्या हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ओके ये चैप्टर बेसिकली क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले वाला चैप्टर जो डिमांड था उसके कई सारे क्वेश्चन दस बारह क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं और उसके अलावा भी कई सारा क्वेश्चन कंटेंट आपको दिया गया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को उस पर उन सभी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को टाइम से ख़त्म करिए और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं कोई भी प्रॉब्लम है वो आप मुझे डेफिनेटली सेंड कर सकते हैं राइट ओके तो अब हम मूव करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर पे और वो है क्या इलास्ट्रिटी ऑफ डिमांड ये बेसिकली काफ़ी हद तक जो पिछला वाला चैप्टर था हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड उसी के ऊपर बेस्ड है चैप्टर जो आपका ऑफ डिमांड है वो नॉर्मली न्यूमेरिकल बेस्ड है और जो थ्योरीज जो एप्लीकेशंस हमने लास्ट चैप्टर में करी हैं लास्ट लास्ट में चैप्टर जो ख़त्म किया हमने उसमें की हैं उसको हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स का रूप देंगे मैथमेटिकल टर्म्स में प्रेजेंट करेंगे और उन सभी चीज़ों को हम सीखेंगे सो so बेसिकली सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या राइट right? सबसे पहले इलास्टिव डिमांड है क्या इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं उसके बाद फिर आगे न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे राइट अब इलास्टिव डिमांड की अगर हम बात करते हैं देखो भाई लास्ट चैप्टर में हमने क्या सीखा प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड हमने ये सीखा कि अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी और अगर प्राइस कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी राइट right? ये रिलेशनशिप हमने देखी थी अब प्राइस मान लीजिए कमोडिटी का टेन है उसके बाद यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो मान लीजिए 200 यूनिट्स है प्राइस कमोडिटी का हाफ हो गया 10 से 5 हो गया तो हमें ये तो पता है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होगी प्राइस क्या हुआ है कम हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी बढ़ जाएगी बढ़कर कितनी होगी बताइए क्या वो 250 होगी क्या वो 300 होगी क्या वो 350 होगी अलग अलग वैल्यूज हमारे सामने आ रही हैं हमने सिर्फ ये पढ़ा कि प्राइस कम हो जाने पर क्वांटिटी बढ़ जाएगी लेकिन अगर प्राइस कम हो रहा है इसका मतलब क्या है कि प्राइस में कोई पर्टिकुलर परसेंटेज से चेंज हुआ है अगर प्राइस किसी पर्टिकुलर परसेंटेज से चेंज होता है तो उसका असर डिमांड पर पड़ेगा अब डिमांड पर उसका असर कितने परसेंट से पड़ेगा इस परसेंटेज को इस इंपैक्ट को जो एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड उस रिलेशनशिप को ही हम क्या नाम देते हैं इलास्टिव डिमांड समझते हैं इसको देखिए यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड हमें नहीं पता राइट और यहां पर मैं इसको थोड़ा सा पहले सिंपल कर देता हूं मान लीजिए प्राइस टेन से कितना हुआ एट हुआ तो ये क्लियर हो गया है कि प्राइस कम हुआ है दो रुपए से या फिर आप कह सकते हैं ट्वेंटी परसेंट से ओके कितना ट्वेंटी परसेंट से अब यहां पर जो 20 परसेंट का चेंज प्राइस में हुआ है उसका असर डिमांड के ऊपर कितना पड़ेगा ये हमें समझना है अगर मैं कहूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू है इलास्टिक डिमांड को हम ईडी से डिनोट करते हैं कितना है टू है तो क्वांटिटी में कितना परसेंट का चेंज होगा 40 परसेंट का कितने का चेंज होगा 40 परसेंट का अगर इलास्टिटी ऑफ डिमांड वन है तो ये आपने क्या करा था टू टू जा फोर्टी सॉरी ट्वेंटी टू ज़ा फोर्टी ट्वेंटी वन ज़ा ट्वेंटी परसेंट का चेंज होगा अगर जो ईडी e है वो जीरो पॉइंट फाइव है तो कितना टेन परसेंट का चेंज होगा समझ में आ रहा है एक तरह से जो रेशो की परसेंटेज है किसके बीच में प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जो रेशो की परसेंटेज है उसी को हम नाम देते हैं क्या इलास्टिटी ऑफ डिमांड एक तरह से टाइम्स है प्राइस का टाइम्स क्वांटिटी पर जैसे यहां पर प्राइस कितने परसेंट से कम हुआ ट्वेंटी परसेंट से ईडी e दो थी टाइम्स कर दो ठीक है फोर्टी आ गया ये ईडी e वन है ट्वेंटी वन जा इतना आ गया जीरो पॉइंट फाइव ये इसका टेन परसेंट आ गया तो ये जो रिलेशनशिप है इसी रिलेशनशिप को हम क्या नाम देते हैं of demand law of demand हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया कि प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कम प्राइस कम क्वांटिटी ज़्यादा ओके थ्योरेटिकली पढ़ लिया लेकिन अब उसको हमें मैथमेटिकल टर्म की मैथमेटिकल टर्म में लेकर आना है और वो असर जो हम यहाँ पर देखते हैं वही क्या होता है इलास्टिटिव डिमांड होता है इसको धीरे धीरे और क्लियर करेंगे जो इस क्लास में है ये मीनिंग आपको और ज़्यादा क्लियर होगा आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन से ओके <clears throat> सबसे पहले इलास्टिव डिमांड की definition elasticity of demand is degree of responsiveness of demand due to change in due to change in price comma income or price of related good ठीक है that is the definition of elastic demand repeat करते हैं elastic demand is degree of responsiveness of demand due to change in price comma income और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड अगर मैं इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो है उनकी तरफ जाऊं तो ध्यान दो सबसे पहले तो ये वर्ड आ रहा है क्या रिस्पॉन्सिवनेस ठीक है रिस्पॉन्सिवनेस किसका डिमांड का और उसमें रिस्पॉन्ड करने के लिए जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं एक तो क्या है प्राइस एक क्या है इनकम और एक क्या है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड मतलब सब्सिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड ध्यान देंगे यहां पर अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं किसकी इलास्टिव डिमांड की तो दैट इज व्हाट डिमांड में क्या हो रहा है रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्सिवनेस मतलब डिमांड बदल रही है ठीक है elastic demand is degree of responsiveness that is measurement degree का मतलब क्या हुआ मेजरमेंट किस चीज का मेजरमेंट कि डिमांड जो है कम्युनिटी की वो चेंज हो रही है क्लियर यहां तक क्लियर हो गया so elastic demand is measure of responsiveness degree of responsiveness यहां तक क्लियर हुआ ओके जी अब ये तो बताइए कि डिमांड चेंज क्यों हो रही है अब डिमांड चेंज होने के कई सारे फैक्टर्स हमने देखे थे वही फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिख दिए कि जो डिमांड है वो प्राइस की वजह से भी चेंज हो सकती है वो डिमांड जो है वो इनकम की वजह से भी चेंज हो सकती है जो डिमांड है वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के चेंज होने की वजह से भी उस पर असर पड़ सकता है क्लियर तो अगर कोई भी फैक्टर चेंज हो रहा है रिपीट अगर कोई भी फैक्टर चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू में परिवर्तन आ रहा है तो उसका असर किसके ऊपर पड़ेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर पड़ेगा sorry demand for the commodity के ऊपर पड़ेगा तो उसको अगर हम मैथमेटिकली प्रेजेंट करें उसको मेजर करें तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं राइट उसके बाद आगे अगर हम टाइप्स की बात करते हैं types of elasticity of demand elasticity of demand के कितने टाइप्स हैं so that is very easy जो ऊपर डेफिनेशन आपने लिखी है उसके accordingly price the first one is price elasticity of demand ये किसकी वजह से प्राइस की वजह से तो इनकम चेंज हो रही है सॉरी डिमांड चेंज हो रही है किसकी वजह से प्राइस की वजह से second point income elasticity of demand ये किसकी वजह से हो रही है इनकम की वजह से ठीक है सो प्राइस हो गया आपका इनकम हो गया third is price of related good की वजह से और ये है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और ये होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की वजह से इज एट क्लियर तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं रिपीट कर ले मीनिंग को डिमांड पर पड़ने वाला असर डिमांड पर पड़ने वाले असर को मेजर करना उस मेजर को हम क्या कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे ठीक है उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा कितने पार्ट्स होते हैं उसके तीन पार्ट्स होते हैं पहला क्या price of price elastic of demand दूसरा क्या है इनकम इलास्टिव ऑफ डिमांड और लास्ट क्या है cross elastic of demand price elasticity price की वजह से इनकम इलास्टिसिटी इनकम की वजह से क्रॉस इलास्टिसिटी क्रॉस इफेक्ट दूसरे की वजह से that is price of related good okay अब आपके सिलेबस में जो आपको टॉपिक कवर करने हैं तो ध्यान दें हम सिर्फ कवर करेंगे क्या price elasticity of demand obviously जो इनकम और क्रॉस है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है इज दैट क्लियर तो हमें यहाँ पर अपने सिलेबस में अपने इस पर्टिकुलर चैप्टर में सिर्फ प्राइस इलास्टी ऑफ डिमांड को ही समझ के चलना है सिर्फ इसी के न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन करने हैं इज दैट क्लियर ओके चलिए तो नोट आपने कर लिया होगा होपफुली ओके <clears throat> okay, और आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं हेडिंग हम नेक्स्ट डालेंगे price elasticity of demand okay okay? हाँ जी तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आइए इसकी डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अच्छा इसको हम डिनोट करते हैं ईडीपी e से E D P EDP is the ratio between EDP is the ratio between percentage change in quantity demanded and percentage change in price okay okay, इसका सिंपल सा जो फॉर्मूला बनेगा आगे चल के और अभी जो डेफिनेशन हमने लिखी है दोनों ऑब्वियसली सिमिलर होंगे तो सिंपल सी डेफिनेशन है ये क्या है ये रेशो है ये क्या है ये रेशो है किसके बीच में percentage change in quantity demanded and percentage change in price ठीक है इसको भी हम फॉर्मूले का रूप देंगे और उसी के बिहाफ पे न्यूमेरिकल करेंगे उससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम जरा जो मेथड्स हैं methods of EDP price elasticity of demand या इलास्टी ऑफ डिमांड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो सीखने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में पहले उनकी बात कर लेते हैं हम जो इलास्टी ऑफ डिमांड है उसके चार मेथड देखेंगे ठीक है पहला है वेरी सिंपल परसेंटेज मेथड दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड उसके बाद है geometric method and the last is arc method okay जी ये चार मेथड होते हैं पहला है आपका परसेंटेज मेथड दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड फिर है ज्योमेट्रिक मेथड और फिर है आपका क्या आर्क मेथड ठीक है अगेन सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको परसेंटेज मेथड पढ़ना है आपको टोटल एक्सपेंडिचर पढ़ना है आपको ज्योमेट्रिक मेथड पढ़ना है और आपको आर्क नहीं पढ़ना है ठीक है आर्क जो ग्रेजुएशन का पोर्शन है उसमें है तो जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तब आप आर्क मेथड को पढ़ेंगे फिलहाल अभी हमें इन तीन टॉपिक्स को कवर करना है कौन कौन से आपके परसेंटेज उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर उसके बाद आपका जोमेट्रिक मेथड ठीक है नोट डाउन कर लीजिए इनको फिर परसेंटेज मेथड जो है हम उसको कंटिन्यू करते हैं ठीक है थर्टी सेकेंड्स में हो जाएगा कीजिए फटाफट से डन क्लियर आइए हेडिंग डालिए परसेंटेज मेथड हाँ जी ध्यान दें परसेंटेज मेथड में अगर आपसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने को बोला जाए तो उसे कैलकुलेट करने का क्या मेथड है क्या तरीका है ध्यान देंगे एडीपी अगेन इसका फॉर्मूला क्या है सर इसका फॉर्मूला ऑलरेडी आप लिख चुके हो सर हमने कब लिखा हाँ जी बिल्कुल देखिए जो आपने अभी डेफिनेशन लिखी थी प्राइस इलास्टिव डिमांड की जरा उसके बारे में बताएं वो क्या लिखी थी ईडीपी e या elastic demand is the ratio between is what the ratio between तो रेशो के लिए लाइन आ गई ठीक है किसके बीच में sir that is percentage change in QTY quantity demanded and percentage change in price ठीक है तो प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड निकालने का ये एक फॉर्मूला होता है और इसे हम पहली इक्वेशन मतलब पहले फॉर्मूले का नाम देंगे ठीक है क्लियर उसे हम अब आगे इसको इससे एक दूसरा फॉर्मूला और बनेगा और मोस्टली वही यूज हुआ करेगा ठीक है अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे डेल्टा वॉट इज पहले इसको डिनोट करने से पहले that is percentage change in quantity demanded आप कैसे निकालेंगे change in Q D short में लिख रहा हूं भाई मैं Q D quantity demanded divided by initial quantity into hundred clear ठीक ऐसे ही नीचे change in price divided by initial price into 100 right भाई ये क्या हुआ सर भाई देखो अगर आप किसी भी चीज़ का चेंज निकालते हो किसी भी चीज़ का परसेंटेज चेंज निकालते हो तो वो कैसे निकलता है भाई जैसे मान लीजिए वैल्यू थी 150 150 से बढ़कर ये कितनी हो गई 180 हो गई तो उसका परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा सर आप आपने बोला थर्टी परसेंट अरे थर्टी परसेंट थोड़ी ना हुआ थर्टी परसेंट तो यूनिट्स का चेंज हुआ ठीक है ये चेंज हम कैसे निकालेंगे ये कितने का चेंज हुआ है थर्टी सो थर्टी से डिवाइड थर्टी को डिवाइड करा जाएगा वन फिफ्टी से और मल्टीप्लाई किया हंड्रेड तो ये परसेंटेज चेंज आएगा कितना हो गया ट्वेंटी परसेंट तो ऑब्वियस है यहां पर भी आपने वही लिखा ऊपर क्या लिखा आपने चेंज इन क्वांटिटी जो चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय क्या इनिशियल क्वांटिटी जो पहले वाली क्वांटिटी और इनटू परसेंटेज के लिए सेम कंडीशन यहां पर change in price divided by initial price और इनटू हंड्रेड इसको डिनोट कर लेते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम डिनोट करेंगे डेल्टा क्यू से इनिशियल क्वांटिटी को डिनोट करा जाएगा क्यू से और into 100 same condition that is delta P upon P into 100 100 से हंड्रेड कट जाएगा so delta Q upon Q reverse कर देते हैं इसको that is P upon delta clear और डेल्टा डेल्टा एक तरफ कर देते हैं देखने में अच्छे लगेंगे delta Q upon delta P into P by Q so that is your second formula और ये आपका यूज होगा तो हमारे पास इलास्टिव डिमांड कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले हैं एक ये परसेंटेज वाला है ठीक है एक ये आपका delta Q divide by delta P into P by Q वाला है ठीक है क्लियर एक में परसेंटेज वर्ड यूज हो रहा है एक में नहीं हो रहा है तो इन दोनों फॉर्मूले को हम यूज करना सीखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली और उसके हिसाब से फिर देखेंगे ईडी की वैल्यू किस तरह से आती है क्लियर आइए इसको नोट कर लीजिए वन मिनट टू यू और उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं कीजिए कंप्लीट डन चलिए आगे शुरू करते हैं और अब न्यूमेरिकल्स का दौर शुरू होता है तो भाई देखो अगर जो कंटेंट आपको दिया गया है उसमें मैंने 50 60 के अराउंड क्वेश्चंस डाले हैं तो डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लास में कर पाएँ तो हाँ मैं यहाँ पर जो मेन कंटेंट है क्वेश्चन का वो मैं पूरा का पूरा आपको कराऊंगा और आप लोगों से गुजारिश है कि आप वो सभी न्यूमेरिकल्स जो बाकी बच जाएंगे उन्हें घर पर पूरा करेंगे टाइमली एक दो दिन के अंदर और जो भी क्वेरीज होंगी वो डेफिनेटली सेंड करेंगे ठीक है क्योंकि ये न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा श्योर है तीन से चार मार्क्स के लिए फ्री के नंबर हैं ठीक है तो उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है तो आइए कुछ क्वेश्चन हम करते हैं और उसके हिसाब से फिर किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करा जाएगा मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको करा दूंगा बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है तो बिल्कुल सिंपल वाले से शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन ठीक है क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है at a price of rupees 20 per unit quantity demand आप साथ साथ लिखते रहेंगे क्वेश्चन ठीक है साथ साथ लिखते रहिए at a price of rupees twenty per unit quantity demanded is 180 units one 180 units when price falls to rupees sixteen ठीक है प्राइस सोलह रुपये हो जाता है then quantity demanded rise to two one six units okay find ED हमें एडी फाइंड करने के लिए बोला गया सो so, एक बार रिपीट कर दो question at a price of rupees twenty quantity demanded is 180 units जब प्राइस बीस रुपए है तब क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 180 है ऐसे ही when price falls to rupees sixteen then quantity demanded rise to two one six units price सोलह हो जाने पर दो सौ सोलह हो जाती है ठीक है नेगेटिव रिलेशनशिप आपको ईडी निकालने के लिए यहां पर बोला गया है okay okay? So so, <clears throat> so हम्म चलिए ध्यान दें अच्छा हाँ मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखाए हैं एक में तो वो परसेंटेज वाला स्टार्टिंग में आ गया और एक में डेल्टा सर इनको यूज कैसे करेंगे देखो इनको यूज करने का सिंपल सा तरीका है अगर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज चेंज दिया हुआ है कुछ परसेंटेज नाम की चीज आगे पीछे दे रखी है या परसेंटेज में आंसर निकालना है मतलब इन शॉर्ट क्वेश्चन में अगर परसेंटेज की बात करी गई हो तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला और अगर परसेंटेज नाम की कोई भी चीज नहीं है ना ही उसमें आंसर निकालना है तो आप उसमें सिंपली डेल्टा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो सेकंड वाला हमारा आया था ठीक है अच्छा क्वेश्चन करते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हमारा आंसर जो है वो गलत ना हो बिल्कुल सही कैलकुलेशन रहे इजीली और उस चीज़ वो क्या है ध्यान देंगे पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले फॉर्मूला लगाने से पहले आप हाँ जी टेबल बना लीजिए ये बहुत ज़रूरी है टेबल क्या sir at a price of rupees twenty quantity demanded थी one eighty at a price of rupees sixteen ये था टू वन सिक्स ठीक है क्लियर और अब ये अगर आप ये टेबल बना लेंगे मैं आपको बता दूं आपके क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे गलती का स्कोप नहीं रहेगा ओके अब यहां पर हम क्या करें आइए सॉल्व करते हैं इसी से कंटिन्यू करते हैं जैसे मैंने आपको बताया कौन सा फॉर्मूला लगेगा डेल्टा वाला so E D equals to delta Q upon delta P into P by Q ये फॉर्मूला आपने लगाया अब क्या करें इसमें डेल्टा क्यू क्वांटिटी का चेंज यहां पर क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है ध्यान रखें चेंज कैलकुलेट करते टाइम नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस होगा यानी कि 216 one six minus one eighty so two one six minus one eighty ये कितना आ गया आपका आपने चेंज देखा that is thirty six okay मैं साइड में लिख देता हूं कि डेल्टा क्यू आपने कैसे निकाला two one six minus one eighty clear thirty six आ गया सर प्राइस में चेंज 16 माइनस ट्वेंटी सर ये तो माइनस में आ रहा है हाँ जी बिल्कुल कोई बात नहीं आप इसको माइनस में लिखेंगे so delta P equals to कैसे निकाला आपने 16 माइनस ट्वेंटी सर ये पी और क्यू क्या है याद रखेगा पी का मतलब पहले वाला प्राइस क्यू का मतलब पहले वाली क्वांटिटी पी का मतलब इनिशियल प्राइस और क्यू का मतलब इनिशियल क्वांटिटी तो दैट इज 20 अपॉन 180 ठीक है आइए इसको सॉल्व करें तो ये हो जाता है आपका काटा काटा और ये भी काटा काटा so minus four sorry four upon minus four value आपकी आ जाती है minus one so E D is minus one और एक चीज और खास बात इसमें आप इसको ओनली वन भी लिख सकते हैं माइनस का साइन लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा द रीजन बींग ये माइनस का साइन बस ये रिप्रेजेंट करता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप होती है दैट्स ऑल इसके अलावा और कुछ नहीं क्लियर तो अगर आप चाहे तो क्या कर सकते थे डेल्टा क्यों आपने 36 लिया डेल्टा भी कितना था माइनस फोर सर नहीं अगर आप उसको फोर भी लिख दोगे ना तो आपने फोर लिखा तो ये फिर माइनस नहीं आएगा सिर्फ बनाया आ जाएगा उससे आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बस इसमें ये आपकी प्रजम्पन है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन होता है तो इसीलिए इन दोनों में से कोई एक क्या आएगा नेगेटिव में आएगा तो इसीलिए वो नेगेटिव का साइन आपको लगाना है लगा सकते हैं नहीं भी लगाया तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा आप माइनस वन लिखो या वन लिखो दोनों का मतलब सेम है क्लियर इज एट क्लियर आइए इसको नोट कर लीजिए फटाफट से थर्टी सेकेंड्स टू यू उसके बाद क्वेश्चन अगले वाले पर चलते हैं नोट कीजिए कंप्लीट डन आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक इसी टाइप का करते हैं एक और और उसके बाद फिर जो लेवल है वो चेंज करेंगे okay second question sir the second question is at a price of rupees fifty quantity demanded is 300 units okay sir if price become rupees 60 then QD quantity demanded become 255 units. Find ED okay चलिए आपको टाइम दिया आपको एक मिनट तीस सेकंड का समय दिया ट्राई करिए इस क्वेश्चन को फिर मैं कराता हूं ठीक है देखते हैं कितने कर पाते हैं और कितने नहीं कर पाते चलिए ट्राई करिए फटाफट से इसको one minute thirty second do it हाँ जी कंप्लीट डन किया आपने आइए देखते हैं कितनों ने किया कितनों ने नहीं सबसे पहले आपने क्या किया सबसे पहले आपने क्या किया सर हमने टेबल बनाई वेरी गुड प्राइस और इधर आया क्वांटिटी डिमांडेड ओके प्राइस की वैल्यू अगर हम बात करें प्राइस कितना है पहले 50 है और उस टाइम पर क्वांटिटी कितनी है 300 सर प्राइस 60 होने पर ये 255 हुआ बिल्कुल सही बात है और यहाँ पर अगर हम ईडी e की बात करें तो फॉर्मूला यही वाला लगेगा delta Q upon delta P into P by Q sir हमने वैल्यूज पुट करी कितना अगर डेल्टा क्यू देखें तो वो कितना आया माइनस फोर्टी फाइव इस बार माइनस ऊपर आ रहा है प्राइस कितना आया चेंज नहीं हाँ प्राइस का चेंज कितना है टेन है उसके बाद आपका पी कितना फिफ्टी क्यू कितना थ्री हंड्रेड फाइन सर हमने इसको सॉल्व किया ये आ रहा है six so minus forty five upon sixty इसको सॉल्व करने पर 0.75 माइनस में और जैसे मैंने बोला आप इसको 0.75 भी लिख सकते हैं विद नो डाउट ओके तो ये हमारा आंसर आया 0.75 और 0.75 क्लियर तो ये पैटर्न हमारा इस तरीके से पूरा हुआ ठीक है अब इसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं थोड़ा चेंज कर देते हैं ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री हाँ जी क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है देखिए when price rise from rupees twenty to rupees twenty five quantity demanded for the commodity अब प्राइस क्या हुआ है राइस तो quantity demanded for the commodity falls by 50 units falls by 50 units या चलिए 60 कर लेते हैं 60 units okay if ED is 0.5 0.5 और माइनस जीरो पॉइंट फाइव दोनों का मतलब सेम हुआ ED zero point five find the initial quantity and new या फिर क्वांटिटी ओके okay <clears throat> अब ये कैसे होगा सर इसको बताइए तो थोड़ा अलग हो गया हाँ जी बिल्कुल थोड़ा सा अलग हुआ इसमें अगर आप देखें जो क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है इसमें अभी तक जो दो क्वेश्चन आपने करे उसमें ईडी e आपको निकालनी होती थी ठीक है लेकिन इसमें ईडी e आपके पास अब अवेलेबल है और आपको क्या फाइंड करना है क्या फाइंड करना है आपको कुछ क्वांटिटी जो है वो फाइंड करनी है इनिशियल भी और फाइनल भी सर अब ये कैसे होगा देखो जी इसमें भी कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है बिल्कुल ईजी है ठीक है प्राइस पहले सबसे पहले क्या सबसे पहले टेबल बनानी है sir price quantity demanded okay so price की अगर हम बात करें प्राइस कितना है ट्वेंटी है और फिर ट्वेंटी फाइव है सर क्वांटिटी कितनी है ध्यान दें क्वांटिटी तो आपको दी ही नहीं हुई दोनों में से कोई भी दोनों क्वेश्चन मार्क हैं और यही निकालनी है हाँ इनके बीच का जो गैप है वो दिया हुआ है कितना सिक्सटी वो कितना दिया हुआ है 60 और इवन वो फॉल हुआ है तो उसका मतलब नीचे वाली वैल्यू छो, छोटी होगी तो ये माइनस में आ जाएगा ठीक है खैर चलो एक काम करते हैं मैं माइनस वाला फंडा हटाई देता हूँ ठीक है अभी सिक्सटी लेकर चलो ये बल्कि ज़्यादा ईजी पड़ेगा ठीक है सिक्सटी आ गया हाँ इसमें जो नई चीज़ है वो ये कि ईडी e हमें पहले से गिवन थी जीरो पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ हाँ जी सर क्लियर हो गया अब आगे अब क्या करेंगे सर फॉर्मूला लगाएंगे ED equals to delta Q upon delta P into P by Q ये फॉर्मूला आ गया ओके okay. अब ईडी e की अब वैल्यूज जो जो आपके पास है उन्हें पुट करेंगे भाई ईडी e हमें 0.5 ऑलरेडी पहले से गिवन है डेल्टा क्यू क्वांटिटी का चेंज भी हमें गिवन है कितना 60 डेल्टा पी का जो जो डेल्टा पी है वो भी आपको गिवन है कितना 5 भाई जो change twenty five minus twenty P कितना है ट्वेंटी सिर्फ एक ही चीज़ हमारे पास नहीं है क्यू और डेफिनेटली वो निकल जाएगी दोबारा बता दूँ भाई ये फॉर्मूला आपने लिखा ठीक है जो ई e डी है जीरो पॉइंट फाइव यहाँ पर आ गया जो डेल्टा क्यू है क्वांटिटी का चेंज सिक्सटी वो आपका यहाँ पर आ गया डेल्टा पी प्राइस का चेंज पाँच रुपये वो यहाँ पर आ गया पी मतलब जैसे मैंने बताया पहले वाला या फिर इनिशियल प्राइस ट्वेंटी वो यहाँ पर आ गया और क्यू नहीं पता तो वो हमने ऐसे लिख दिया इसको सॉल्व कर देते हैं दैट इज़ वेरी इजी ये आपने काटा ये कितना आ गया आपका फोर ठीक है जी उसके बाद आपने 0.5 point five equals to multiply कर दिया ये 240 आ गया 240 forty upon Q cross multiply करा so Q equals to 240 forty upon zero और इसको सॉल्व किया आपने सो दैट इज विजिबल है राइट right, विजिबल है ये कितना आ गया 480 okay so therefore initial quantity कितना आया यानी कि Q कितना आया 480 फोर सो नहीं सॉरी सो तो ऊपर आना चाहिए so initial quantity 480 for final quantity कितना हो जाएगा 480 माइनस भाई क्वांटिटी में क्या हुआ था क्वांटिटी कहां गया yes quantity falls by falls हुई तो माइनस करना है फोर ट्वेंटी चार सौ बीस हाँ जी क्लियर तो कोई चार सौ बीस ही नहीं क्वेश्चन में आपको बिल्कुल सही तरीके से करना है और इसी पैटर्न पर इसको करना है नोट कीजिए फटाफट से एक मिनट आप लोगों के पास जल्दी से कंप्लीट डन आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ आइए अगला क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन है इसी के बिहार पर थोड़ा सा हम करेंगे when price falls by rupees twelve okay ji when price falls by rupees 12 its quantity demanded its quantity demanded uh, right rise from 300 units to 480 units okay जी if A D equals to 1.5 ठीक है जी आपको ईडी कितना दिया 1.5 दिया है find value of initial and final price ठीक है इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकालना था इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी को इस क्वेश्चन में एज सच कुछ डिफरेंट बात नहीं है बस आपको क्या निकालना है इनिशियल और फाइनल प्राइस आपके पास एक मिनट तीस सेकंड का समय कीजिए जल्दी से फटाफट काफ़ी लोगों का हो गया है बाकी भी जल्दी करें अरे सर कहाँ से बोल रहे हो आप हाँ जी बिग बॉस चाहते हैं कि आप फटाफट से क्वेश्चन ख़त्म करें ताकि फिर पढ़ाने वाले टीचर आपके सामने आएँ कंप्लीट डन हाँ जी बिग बॉस आ गए अब क्वेश्चन चेक करते हैं देखें कितनों ने सही करा सर सबसे पहले हमने टेबल बनाई ओके जी वेरी गुड प्राइस आया क्वांटिटी आई सर अब आगे क्या करा आपने फिर बताइए सर <clears throat> हमने टेबल बनाई तो ये प्राइस भी हमें नहीं पता हमें ये प्राइस भी नहीं पता लेकिन इनके बीच का गैप पता है कितना ट्वेल्व ठीक है उसके बाद आगे अच्छा भाई ये वन ट्वेंटी वन नहीं है इसको हम ऐसे लिखते हैं ना रुपीज़ ट्वेल्व तो ये ऐसे है ट्वेल्व उसके बाद क्वांटिटी कितना थ्री हंड्रेड ये कितना हुआ फोर एट्टी और ईडी e गिवन था कितना वन पॉइंट फाइव प्राइस क्या हुआ था फॉल ओके सर फॉर्मूले में पुट करा हमने so ED equals to delta Q upon delta P into P by Q ये वाली वैल्यू आ गई एंड उसके बाद हमने वैल्यूज पुट करी ईडी e था कितना कहाँ गया कहाँ गया 1.5 1.5 था डेल्टा क्यू कितना था आपका 180 था डेल्टा पी सर 12 था सर पी नहीं पता तो क्वांटिटी पता थी पहले वाली वो कितनी है 300 ये लीजिए जी अभी आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी अब 1.5 तो आ, ये आपने ज़ीरो काट दिया इधर से आ, सारे काट देते हैं कट जाएगा सो दैट इज़ थ्री के टेबल से टेन सिक्स और टू सो पी अपॉन ये कितना हो गया आपका ट्वेंटी ओके डन फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया सो so, पी आपका आ गया है थर्टी ठीक है पी कितना आ गया आपका थर्टी तो यहां पे लिख देते हैं इनिशियल प्राइस इक्वल्स टू कितना थर्टी आपने कैलकुलेट करा and therefore new price कितना है थर्टी में से आपने ट्वेल्व माइनस करे एटीन आ गया क्लियर तो ये वैल्यू हमारी यहां पे डिटरमाइन होती है होप आप सभी ने इसको बिल्कुल सही किया होगा ठीक है डन हटा दें इसको ओके सर हटा दीजिए ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो गए अब अगेन थोड़ी कैटेगरी और चेंज करते हैं थोड़ा जो लेवल है वो डिफरेंट करते हैं हाँ जी क्वेश्चन नंबर फाइव सर अब कौन सी कैटेगरी रह गई अरे सर अभी तो बहुत बची है भाई फिफ्थ क्वेश्चन लिखिए if price by forty 40% quantity demanded falls by quantity demanded falls by नहीं फॉल्स बाय नहीं करते falls from 400 to 280 units find ED okay बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन एक लाइन में हमारा आ गया बिल्कुल सिंपल सा कि यहां पर बताया गया है कि जो पर्टिकुलर प्राइस है वो 40 परसेंट से राइज हुआ है क्वांटिटी फॉल होकर 400 से 280 हो गई है सर इसको कैसे करेंगे बिल्कुल इजी पहला काम तुम्हारा वही है कि पहले हमें टेबल बनानी है सो so, प्राइस इधर आ गया और उसके बाद आगे क्वांटिटी डिमांडेड तो देखो भाई इसमें अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस राइज बाय कितने से 40 परसेंट से ये राइज हो गया क्वांटिटी डिमांडेड पहले 400 थी और अब कितना आ गया 280 सर इसमें अब क्या करें देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अगर क्वेश्चन में परसेंटेज नाम की चीज़ नहीं है तो हमने वो डेल्टा वाला फॉर्मूला लगा दिया था लेकिन अगर लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन में परसेंटेज नाम की कोई भी वैल्यू आ जाए परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी वैल्यू आ जाए तो हमें क्या करना है उस सिचुएशन में परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाना है तो ध्यान रखें ED equals to percentage change in quantity मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ उसको पूरा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है percentage change in quantity divided by percentage change in price ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे सर ईडी निकालना है हाँ जी निकालना है प्राइस का चेंज तो अवेलेबल है बिल्कुल अवेलेबल है लेकिन सर क्वांटिटी का तो अवेलेबल नहीं है तो क्या हुआ उसको निकाल लेते हैं ध्यान दो यहां पर अगर हम बात करें अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालना पड़े तो उसका फॉर्मूला याद रखिएगा delta Q upon Q into hundred ठीक है एक ये फॉर्मूला याद रखना है दूसरा है ऐसे ही अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस हालांकि इस क्वेश्चन में अवेलेबल है लेकिन अगर निकालना पड़े so delta P upon P into hundred ठीक है ये आ गया आइए अब इसको पुट करना सीखते हैं अब यहां पर देखो भाई प्राइस का तो परसेंटेज चेंज अवेलेबल है क्या नहीं है हमारे पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आओ लिखें percentage change in quantity equals to delta Q upon Q to hundred ठीक है तो डेल्टा क्यू कितना है क्वांटिटी का चेंज 280 और 400 का गैप तो माइनस वन लगाना है लगा सकते हो चलो लगा लो माइनस वन ठीक है हालांकि नहीं भी लिखोगे तो तो भी चले जाएगा क्यू क्या आपका 400 और इन टू ये काटा आपने ये आ गया कितना आपका 30 परसेंट और माइनस में ओके सर अब पुट कर देते हैं बिल्कुल therefore ED equals to percentage change in quantity 30 percent आपने निकाला माइनस में और प्राइस कितना था आपका 40 so the value is minus zero point seven five और एज आई से नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव तो ये इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा क्लियर नोट कीजिए इसको थर्टी सेकेंड्स चलो फोर्टी फाइव ले लो कोई दिक्कत नहीं कीजिए कंप्लीट डन ओके तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे भाई ठीक है और इसमें जो भी कंटेंट आपने अभी तक पढ़े हैं मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए हैं उनकी सीरीज डिवाइडेड है डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग तो अभी स्टार्टिंग के दो तीन लेवल तो हमने कर लिए हैं लेकिन कुछ बात के थो, तो थोड़े से आपके कॉम्प्लिकेटेड से हैं वो बचे हैं अभी लेकिन नो प्रॉब्लम अभी करेंगे उनको आने वाली क्लासेस में आपसे बस मेरी एक ही उम्मीद है एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जितने भी क्वेश्चन हो सके न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस कीजिएगा एज यू नो कि सारा पॉसिबल नहीं हम क्लास में कर लें तो काफ़ी हद तक क्वेश्चन जो है आपको घर पर भी करने पड़ेंगे तो आप उनको कीजिए ठीक है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेक्शन में हम जो बाकी डिफिकल्टी लेवल हैं उनको क्रॉस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फुली हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन खत्म हो जाएगा ठीक है तो बाय बाय मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में बाकी न्यूमेरिकल्स करेंगे okay thank you see you soon